Oh no! भूख लगी है भूख लगी है बल्लू कहा गया क्या खाऊं लगी है बहुत जोर से भूख लगी है oh, no. क्या खाऊं? Hey, Baloo! Oh no! Yo, yo, bro. What's up, bro? कुछ खाने का है क्या बहुत भूख लगी है bro oh oh, no no. वैसे तुम खाते क्या हो ओह oh, नो no. मुझे पसंद है burger aloo tikka veg burger Oh Sandwich. Wet sandwich. Cheese sandwich. Wet cheese sandwich. Chicken sandwich. Egg sandwich. Paneer sandwich. Paneer cheese sandwich. Nachos. Cheese nachos. Pasta. White pasta. White sauce pasta. Red sauce pasta. Pulao Kashmiri pulao Hyderabadi pulao कुछ भी बुलाओ oh, no! इतना सब कुछ खाते हो चाइनीज भी पसंद है oh, no! But now no Chinese. oh no! ये सब मिलेगा क्या? यहाँ ये सब नहीं मिलता लॉकडाउन चालू है वरना मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता दूध पियोगे oh, no. दूध ताजा वाला दूध वाले अंकल तो नहीं आ सकते hey. लॉकडाउन लगा है ना oh, no. है लॉकडाउन लगा है ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता <laughs> बहुत भूख लगी oh, है oh, no! दूध पीना है ताजा गाय का you mean direct from cow हमारे गांव में बहुत सारी गाय है मैं काऊ के पास नहीं जाऊंगा मुझे उससे बहुत डर लगता है oh, no. और वो मेरी फ्रेंड भी तो नहीं है ठीक है तुम यही इंतज़ार करो मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ ठीक है बल्लू तुम जल्दी जाओ और दूध लेके वापस आओ अगर कोई गाय मिले तो उससे दोस्ती जरूर <laughs> कर लेना ठीक है <laughs> Cho vô câu hả? Oh no! क्या वो काउ है oh, no. लगता तो नहीं ये भी काउ नहीं है आगे देखता हूँ What's up, bro? Oh no! Hey! Oh no! कहाँ मिलेगी काऊ कैसे पहचानूंगा उसे लॉकडाउन क्या होता है oh, no. जिसके बारे में यो यो बोल रहा था hmm, पता लगाता हूँ अरे तुम्हें पता है क्या लॉकडाउन क्या होता है पता नहीं क्या है oh, no. मुझे भी नहीं पता योयो को भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं oh, पता ठीक oh, no. है चलो बाय बाय रही गाय योयो के लिए इससे दूध ले लेता हूँ अरे गाय वाले भैया थोड़ा दूध मिलेगा क्या मुझे ठीक है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कितने मच्छर काट रहे हैं वाह ताज़ा ताज़ा दूध आज तो यो, को मज़ा आ जाएगा दूध पी के oh no! देखो बल्लू मिल गई खाओ हो गई दोस्ती oh no! <laughs>